Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго времени суток! Меня зовут Наталья Китанова, я лидер интернет-проектов Фаберлик Онлайн. И сегодня я хотела бы показать вам, как оплатить свой заказ прямо с кабинета, не выходя из дома, э, через Сбербанк Онлайн. Я делаю таким образом. Я захожу вот сюда, вот в личный кабинет, видите, мои заказы, а, кликаю на него, а, потом, видите, у меня доставлен захожу воплотить. А, теперь уже я здесь. А, требуется пополнить счет на 5765 рублей 44 копейки. Я кликаю на пополнение личного счета. Меня перебрасывает а, в другое окошко. Немножко извиняюсь, интернет подвисает. Вот у нас есть здесь такие три а, как бы виртуальные карточки Сбербанк, Visa, UEV, Lexnet. А, мы, соответственно, кликаем сюда, у кого что есть. А, здесь у нас э, запрашивает логин и пароль. Так, мы, заби мы забиваем. Так, 2, 8, 6, 9. А здесь мы уже вводим пароль. и входим. Теперь система а, для подтверждения, так как участилось много мошенничества, а, требует подтверждения смс. -кой. Мне на телефон а, должна прийти смс. Угу. А, пришла смс. Эм Я ее подтверждаю. И захожу в свой а, онлайн а, Сбербанк кабинет. Вот видите, на моем счету 6016 рублей. теперь мне нужно войти вот в эту вкладочку «Переводы и платежи». Мы заходим сюда и начинаем Смотреть, видите, тут можно интернет, мобильная связь, э, ЖКХ, домашний телефон, квартплата, ГИБДД, всякие различные налоги э, за детские сады, за погашение кредита. В общем, очень все удобно. Мы ищем вот здесь, видите, товары и услуги, транспорт, товары и услуги, сетевой маркетинг. Мы кликаем на сетевой маркетинг. Так, у нас выходит, видите, Фаберлик, Oriflame, э, Avon и одаренность ИП. Так, доступен автоплатеж. Нам, естественно, нужно Фаберлик. Далее. Номер консультанта просит. Вы вводите свой номер консультанта. Так, что это? Вы вводите свой номер консультанта, кликаете «Продолжить». Обрабатывается. И у вас выходит чек. Вот здесь э, пишите сумму. Так, нужно нам перевести 5800 и кликаем продолжить. Угу. Видите, подтверждение. У нас образовался вот такой чек. Подтвердить по смс. Эм Вам отправлен пароль для подтверждения операции. Время действия пароля 300 секунд. Мы заходим, соответственно, в телефон. И ждем наш пароль. Что-то он припазднивается. интересно. Интересно, почему так вот не приходит. новое сообщение угу. наконец-то вот э, пришел код угу. так, так. Приходит такая смс, написано Сбербанк онлайн. Внимательно проверьте реквизиты операции карты списания. Счет зачисления, это у нас э, счет э, Фаберлик. И номер консультанта, это э, мой номер. Я подтверждаю И вот пишет вам система, операция успешно выполнена, денежные средства будут отправлены банком не позднее следующего рабочего дня. После этого вы можете обратиться в банк за подтверждением об оплате. Вот, и тут же шлет мне Сбербанк онлайн, что у меня оплата 5800 произведена и баланс остался 216 рублей. Вот видите, исполнен. Вот такой чек у вас остается. Так, э, я на всякий случай, я еще недавний пользователь. На всякий случай это все дело скриню, сохраняю. И захожу на мой счет. Так. Мы перезагружаем страничку нашу. Угу, видите? Доступно 5920. А, кабинет мы закрываем. Дальше мои заказы идем эти складки. Закрываем, чтобы не висло, очень сильно виснет. Пожалуйста, доставлен. Еще раз кликаем оплатить. Угу. Так, где у меня тут оплатить? Подтвердить оплату. Все, заказ оплачен. Пожалуйста. Ну и вот таким образом а, мы всегда оплачиваем а, наши заказы у все, у кого есть карточка. Это очень легко и просто. Ну все, дорогие друзья, все, что я хотела, я вам показала, рассказала. Большое спасибо за внимание. Если вам был полезен этот ролик, прошу вас ставить лайки и подписываться на мой канал. Пока-пока.